vorstellen, wenn du wieder halbwegs, ähm, wenn du wieder halbwegs normale Verhältnisse herrschen, dass die dann, kann ich mir vorstellen, schon gern wieder in ihre Heimat zurück. Du musst, vier, du musst das eh mal von die da unter den Milde gestanden sind, so von, von den Afghanen. Das jetzt, jetzt gehen wir nicht näher auf derlei Dinge. Ah. Ich bin der Meinung, dass das da nicht herkommt. Es ist, es ist, ist ein Bundesmaterie, die wir, die aufgrund eines das, oh, ja. Ich glaube, es ist ja so, dass es wieder diskutiert werden soll, ja kommen, dass diese Asylverfahren verkürzt werden. Und ich finde das ja richtig so. Also ein Asylverfahren soll eine gewisse Frist haben, von einem Jahr oder wie auch immer geben, aber es ist auch Sache des Bundes. Und, und darum muss ich sagen, ist es ist gescheit, wenn diese Asylverfahren irgendwann mal verkürzt werden, dann haben sie, machen sie einen Lehrberuf, der dauert drei oder vier Jahre. Das ist ein Lebenswunsch fünf Jahren. Das, das, das kommt mit Sicherheit, das kommt mit Sicherheit, weil, weil es andere Rollen zu lang geht. Was warum der, ihr sagt warum das so lang laufen, das Ich kann man das schon sagen, weil jeder Beschwerde erhebt. Jeder, der einen negativen Bescheid kriegt, erhebt Beschwerde. Es sind ganz gravierende Unterschiede zwischen den Bundesländern. Zum Beispiel in Niederösterreich Du kriegst viel eher am Bescheid, das jetzt zum Beispiel also schneller als wie in der Steiermark. Das dauert bei uns Jahre in der Steiermark. Vielleicht liegt es daran, dass man näher an Deutschland, es dauert Jahre, wenn man näher ans Jürgen, Deswegen dauert es nicht, weil die Behörde jetzt nicht sinnvoll nicht, nicht schnell entscheidet. Meistens ist die, ist die erste Entscheidung von der ersten Instanz. Die dauert nicht ewig. Ewig dauern die Verfahren, die dann in die Rechtsmittel eingehen und weil, weil wenn, dann, wenn dann die Beschwerde erhoben wird, ja, aber das wir, müssen das dann, wie so müssten das dann ändern. Dann ist ja gut, wenn sie in der Zeit was lernen. Das ist ja. Ja, ja, das, also das, das dürfen Sie ja schon. Seit 2013 ist es ein Gesetz in Österreich. Nur wieder mittendrin nur fertig lernen. Ein Asylwerber bis 25 Jahre. Ja, Asylwerber. Werber. Ja. Bis 25 Jahre einen Lehrplatz in berufen, der von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, weil in Tirol brauche ich zum Beispiel mehr Kochen können, in Wien brauche ich weiß ich nicht was. Ja. Die dürfen. da braucht nur der, die Firma sagen, ich würde gerne den Herrn oder Frau XY haben. Zack, angesucht, den darf er. Was noch dagegen spricht, darf er. ist der heute veröffentlichte Bericht des Arbeitsmarktservice österreichweit, was nicht wer das mitkriegt hat. Äh, da ist es darum gegangen, dass das so etwas. Ja. ja, aber schauen wir bei aller Liebe, und das ist immer die Ohren im Fremdenwesen, bei aller Liebe. Es gibt Gesetze, bei allen Emotionen, es gibt Gesetze, um die man sie erhalten muss. Ich habe nichts mit Asylverfahren zu tun, habe ich habe mit Fremdenwesen zu tun. Und, die, und es ist manchmal hart, aber wenn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt sind, Bisher gibt es Behörden, die darüber entscheiden, warum Voraussetzungen gegeben sind auf dem Gesetz und wann nicht. Und die werden oft schon. Das ist aber so. Die einen können aus gewissen Dingen ganz aus Aber denken wir an den Betrieb. nicht. Jetzt hat er einen lassen trotzdem nicht. Burschen oder ein tolles Mädchen, das hilft und schon das kann. Und dann wird es mehr als aber der Lehrzeit nicht so. Das hilft nichts, wenn diese, diese Voraussetzungen der Grund, oder wie der Grund wegfällt. Und ich, ich, kann, ich kann ja nicht jeden, nur weil er dann tot lernt, ja, da behalten. Das ist ein sehr emotionales Thema, es gibt da sicher für und wieder. Es weil gibt wenn ganz wenige. Ist, der muss dann jeden, der Ansucht drum, der dir was vorjammert, der, der permanent, äh, muss an jeden auch den Vollziehen Weil du musst objektivieren. von jedem Begriff von den, von den, von den Lehrlingen redet. Ja, aber dann ist ein jeder irgendwann einmal Lehrling. Evi, für mich, na, für mich jetzt, für mich jetzt, für auch ein Sinn gehabt, die rot weiß rot darüber nachgedacht, aus dem Inland zu stellen, am Höhepunkt der Fluchtkrise, damit er nicht zu Covid gehen muss. Aber es ist de facto alles, und leider wird es so missbraucht, es ist alles ein, es erzeugt alles einen Pull-Faktor, der sagt, es gibt schon wieder, und da muss ich jetzt die NGOs wirklich einmal nicht ausnehmen, sondern dafür verantwortlich machen. Wir hätten viele der Probleme, über was wir da diskutieren, das sind alles gute Ideen, menschlich gesehen, für die Wirtschaft gesehen, hat das alles ein Fünkchen Wahrheit. Jetzt nicht im Hintergrund Leute geben, und das sind jetzt nicht die Flüchtlinge, sondern das sind österreichische Organisationen, die hergehen und es einerseits ermöglichen, dass ich äh, jeden jeden, der negativen Bescheid kriegt, in die nächste und nächste und nächste Instanz bringt, weil es denken die selber aufgrund von Deutschkenntnis und so weiter gar nicht zusammenbringen wahrscheinlich. Die, die werden, denen wird da geholfen und damit wird das System missbraucht. Und das Zweite ist dann, denken nicht auch inländische Organisationen über jeden Schritt, wie es möglich ist, nach Österreich zu kommen, bis ins Heimatland zu informieren. Und das würde da, glaube ich, auch ganz stark passieren, dass ich sage, jetzt haben wir wieder ein Schlupfloch gefunden geh nach Österreich, schau, dass du einen Lehrberuf anfangen kannst, dann hast du es zumindest gesichert, dass drei Jahre da bleibst. Obwohl wir Teile der Arbeitskräfte äh, brauchen könnten. Das Problem ist aber, dass es gerade heute in der Studie vom AMS, die veröffentlicht worden ist, Afghanen, Tschetschenen ist dezidiert genannt worden und auch einige andere Gruppen, sind nicht möglich, in den Dienstleistungsbereich zu vermitteln und das tun aus Angst die AMS-Mitarbeiter auch nicht, das ist heute veröffentlicht worden, im Detail habe ich noch nicht gelesen, weil das nicht zur Kultur passt. Das sind aber genau die Mangelberufe, die da jetzt angesprungen sind. Es gibt überall Ausnahmen, es gibt ja, überall also Anständige und wenn bei uns, bei uns schauen... niemand mehr wehren, es will keiner ja. um zwei Uhr in der Nacht zum Arbeiten beginnen. Also es gibt schon noch andere Berufe. ich sage mir, die Möglichkeit, auch legal nach Österreich zuzuwandern über die Rot-Weiß-Rot-Karte, Schlüsselkarte in Mangel gerufen oder über, über andere sonstige Schlüsselkräfte, die ist de definitiv gegeben. Jeder Antrag kann aus jedem Land gestellt werden. Hm? Nicht als Lehrling, das gebe ich zu, ja. Die Sache ist jetzt, die, die Geschichte ist jetzt... Ja. das ist das große Problem. Das ist das große Problem. Und da entscheidet zum Beispiel alles AMS, weil wir bringen das ja ein, äh, einer, wir, wir und dann noch die, die originelle Voraussetzung gegeben ist, dann wird es ans ANF